ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಟಾಟಾ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಇದು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು Tata Ace K zero nine passing double four next Verna ಇದೆ ವೆರ್ನಾ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು Tata Ace H guys next ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟರ್ಸದು ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾರ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ ರತ್ನಾಪುರಿಂದ ಏನೋ ಸರ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಹಾಂ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡ ಮನಸ್ಸಾ ಇದೆ ಏನೋ ಗಾಡಿಗಳು ಓಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೆರ್ನ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೈರ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಗಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕನ್ನು ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಐ ಬಟನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಗಾಡಿದು ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಗೈ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸಬ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ವಿಡಿಯೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಗೈಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟೈರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ tyre brand new condition tyres ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿಲೇ ಇದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಕೆ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಹಾಸನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು B four nine five zero K thirteen Hassan pass passing ಬರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಜಿಪ್ ಬಂದು K thirteen passing Tata Ace zip ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾಡಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ negotiable one lakh thirty five thousand negotiable ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಗೋಷಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ K forty five seven nine five nine passing ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟದ ಸೌಂಡು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಗಾಡೀಲಿದೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಟಾಟಾ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಟಾಟಾ ಗಾಡಿ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಟಾಟಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತನೂ ಇದೆ ಇದೂ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಟಾಟಾ ಎಸೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಹಾಂ ಕ್ಯಾಬಿನ ನೋಡೋದು ಕ್ಯಾಬಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದು guys Tata Ace H D blue colour ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು two thousand fourteen fresh insurance ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ two lakh forty five thousand negotiable ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಗೆಲ್ಬೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿಂತಿದೆ ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬಲ್ಲೇರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಗಾಡಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಇದು ಸಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಾಡಿದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ one point seven extra long ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು one point seven extra long ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ guys Bolero K zero nine passing Bolero ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬೊಲೆರೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು model two thousand twenty one model single ಓನರ್ಲಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿವನ್ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಜೀನಿಯನ್ ಶೋರೂಮ್ ಇಷ್ಟು ಜೊತೆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ nine lakh twenty five thousand negotiable ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಣ ಬನ್ನಿ Tata Ace K zero nine passing double four one four Tata Ace H ಟಿನೇ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಲುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ಈಗ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೆ ಟೈರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ ಓಕೆ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಬ್ಯಾಕು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅದೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ನೀಟು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಇದರದು cabin cabin door door guys Tata Ace H T double four one four ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು model two thousand sixteen model second ಓನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ವೆರ್ನಾ ಇದೆ ವೆರ್ನಾ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ಡೀಸಲಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವೀಲ್ ಕಪ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಫೋಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಮ್ನಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಮ್ನಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆ ಜೆನ್ನು ಬೇರೆನೂ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ steering mounted control air bags ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಇದೆ ಸ್ಟೇರಿ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಟರ್ stereo auto climate A C ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ನಾ ಫ್ಲೂಡೆಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಕಲರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಸೀಟ್ ಕವರು ಜೊತೆಗೆ ಡಾ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ವೆರ್ನಾ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌನಲ್ಲಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜಿನಿಯನ್ ಸೂರು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡ್ರಿವನ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು two thousand eleven second owner ಎರಡನೇ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ K K A zero five zero six double five ಸೂಪರಾಗಿದೆ ನಂಬರು ಕೂಡ ಎಮ್ ಎ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡಿಫೈ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರು ಡಿಫೋಗರ್ ಡಿಫೋಗರ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರೆಲ್ಲ ಇದೆ ವೈಫರ್ ವಾಷರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸುಜುಕಿದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಮಫ್ಲರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಬಂದು ಶೋರೂಮ್ ಫಿಟರ್ಸು ಈ ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಶೋರೂಮ್ದು ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋರೂಮ್ ಸೀಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ back interior back door pad ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು good two thousand two model ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡನೇ ಮಾಡಲು ಮೂರನೇ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ತರ್ಡ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ negotiable one lakh eighty thousand negotiable ಅದೇನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಟಯರು ಮತ್ತು ಸೈಲೆನ್ಸರು ಈ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಐವತ್ತರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ ಬಾ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೋ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಟೈರ್ ಒಂದು ಔಟಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಜಿನಿಯನ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಇದೆ Tata Ace H T world ಸೇಫಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಫಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಓಡಿಸಿ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ನೀವು ಇವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವೇ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಶಿವು ಈ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದೀವರು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಂತ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಚ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು model two thousand thirteen model second ಓನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ತೊಗೊಳೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್